გამართულად მეგობრებო, მე ჩემთვის ცეირნობდი უდაბნოში, დიახ. და მაგრამ მე შემოგივიდა საჭმლის წყლის garaშე იყო ძალიან ცუდი. ხო, უკაცის ხმარი. ამიტომ ეხლა ყველანი შემოსასვლელთა მოდით. ეხლა ვფიქრობ, რომ ცუდად მოვიქეცი. ხო და აი ესეთ ადგილას მოვიდი, სადაც ასახა. ვინ ხარ? რა ეს ვინ არის? რა არ დამიჭიროთ? ვინ ხარ? მე ამ ქალაქის მერი ვარ, გაჩერდილეო. როგორ იქხარ, ხო? ხო, თარიღი. რა მოხდა, ვინ ხარ? გაჩერდით. წამოწევ, წამოწევ. რა ხვია, რა ხვია, რა რა ხვია. იოსე. კაკი წამოწევ იოსე. მოვდივარ. წამოთ, მგონი მასლა არ არის რობოტი, ადამიანია. აი ლაპარაკო და ჩოლომილა. ვა, ნუ მარტო დიდი ხანი მომდი. შემოდი ყველანი, შემოდი, არ შეიძლება ვარ. რომ მოხდეთ მე ვეღარ გაცოცხლებით. მოკლე ისტორია. ეს ქალაქი არის ძალიან მაგიური. აქ თუ მოკვდები, ისევ გაცოცხლდები რა ხო? დევი. გასაგებია. ეს და მაშინ აქ თუ მოხდი ყველა მაგრამ დაწესებია ხარი შოუდაუნი აქ ერთმანეთს შევდით ხარ აა კარგი მოდი ახლა სადმე სახში წამიყვანით და ისტორიას მოგიყვებით ჩემს კაი ლეონი წაგიყვანს ლეონი წაგიყვანს სახში ლეო ხო წაიყვანს სახში წაიყვანს შეიძლება მოყვები გაყევი მოსტა მოყვები მოყვები მოყვები იოსებ თურახანში მერიაში მოდი ჩემთან და რაღაც საქმე მაქვს კარგი მოვდივარ აქეთ ლეო. დიახ, მოვედი. აჰა, დავჭექი. მოგი ყვეთ ისტორია? მოკლედ, ანუ მე ვარ უბრალო ადამიანი, რადან უბრალოდ სახლიდან წამოვედი, ან ჩემს წინ იყო უდაბნო რა და მითხესო დიდი უდაბნო არისო რა. და არასოდეს არ ვიყავი, ხო და გადავწყვიტე რომ მაგ უდაბნოში წავიდოდი და არ ვიყავი არც საჭმელი და არც წყალი. და ეს იყო ძალიან ცივი იდეა. ხო და 1-2 საათი ვიარე და აქ მოვედი. და ვიცი რა ადგილი არის და ალბათ უკვე მითხარი თუ ეს მაგარი ქალაქია ძალიან საშიშია მარტო სულა იოსო იოსე ანუ ცოტა ხან ჩვენ ლოგინ ანუ ლეოს ლოგინი არ აქვს როგორც ვიცი და აი ამ ხალი ჩაზე რომ დაიძინო ცოტა ხანი და მე ვიშოვით ყველა არ იქნება ჩემთვის პრობლემა აბა ნახავ როგორი არის მერიაში რაც გასაუბრება როგორია აა ქონია ლევოს ლოგინი ქონია ლევოს ლოგინი აა კაი მაშინ შემიძლია დავიძინო ორ წამი ავიღებ კაი ამ ლოგინს ავიღებ იცი სად დავიძინე აქ რა არის დაბლა მომცემ უფლებას რომ ჩავიდე აა არა და მაშინ ავან აჰა მოვდივარ მოკლედ მეორე სართულზე რო იმას ხვნა გამარჯობათ აი შევახტადეა ლოგინი ადრე მოდი აი მოდი და ლოგინი და წამოწამო აი აქ აუ აფანჯარა ორი წამი მოდი იცი როგორ აი სადღაც კაი კაი ისეთ ადგილას დავიძინე სადაც არანაირი ფანჯარა არაა მოიცა აი სადმე აქა აჰა კაიო შევწავ ყევი ხა აჰა, მოვდივარ. მერიას წამოდი დასაუბრებაზე გადავიდეთ რა რაღაცის თავა. მოვდივარ. წამო, წამოდი. მოვდივარ. არავის შემოუშვალე მერიაში. აჰა, მოვდივარ. აჰა, მოვედი. დავჭდე. აჰა, დავჭექი. ესე იგი, როგორ ჩანს შენ ახალი ხარ ხო? და ანუ დღეა შენ შენ უნდა გახდე ბრაულერი. მოკლედ, აქ არის შოუდაუნები, შოუდაუნებია, რომელიც რომელიც ყველა ერთმანეთს ეჯიბრება, ყველა ერთმანეთს კлауს რა. დღეს შეიძლება ჩატარდეს და შენ გათხოვება ნიუთებს და რავი, ეცადე რომ მოიგო რა და ნუ მე ნელ-ნელა უკვე ისწავლი ყველაფერს აკაურო აკაურო რაღაცა შეფემი და კაი. მოკლედ თუ გინდა ახლა შეგიძლია წახვიდე ქალაქი დაათვალიერო რა ვიცი. კაი, მოდი ქალაქი დაათვალიერე. მოდი ქალაქი დაათვალიერე, რომელი გულ ხო ან ლეო. კაი, გამიწავე. ლეო, გამიდი, ბენ გამიდი და მოხცემ. იარაღებს მოხცემ, ან კოტი მოხცემს. გულ. სათხარ. გააჩერეთ დუელი. გულ მიეცი რამე ხმარი არამე. გულ, მოიცა. არა, არა, დაანე. შეგიძლია ქალაქი დაათვალიერე, ნო, გულ. შეგლია ქალაქი დამთვალიერებინო? ბულმოდი, ბულმოდი. აჰა, აა, მადლობა ქვის ინსტრუმენტისთვის. შევინახავ და როგორც ხდები ძლიერი არის, ხო? ამით დაჟე თავში გატეხვა შეიძლება. ბოდიშ, ბოდიშ, ბოდიშ, ბოდიშ. რო დაგარწე, ბოდიშ. აა, მოკლედ, აა დამთვა, ვა, შეიძლება? ხო, აი ჩავიდე. აა, კარგი. შეიძლება დამთვალიერებინო. ქალაქი. კი, კაი, დამათვალიერებინი. კაქტუსი ვიღაც ლეო კაქტუსი ლეო ჩვენ შოლდენი ხარჩოვატავთ სახლი ვიცით აა მოვდი ვარ ჩავატავ ხო ჩვენ შოლდენი ხო აკაც სახლები არის რომელსაც არის დაიჭოთ მეც მივიღებ მომწიოთ ეს ბანკი არის ხო ეს ბანკი არის ხო ბრაუს ქალაქები ყველანი მოდით შოლდენი ხო ანუ შოლდენი ეს ბანკი ხო როგორც წები ხო და აქ რა არის აქ რა არის აა რაღაც ადგილი არის ეს მერია ისა მაღაზია მაღაზია ა გასაგებია ბულ ბულ ცოტა მშია და შეიძლება საჭმელი ო შოუდაუნი ტარდება შოუდაუნი ო რა რა გემრიელია კაი მოიცა მოიცა დამელოდი მოგივარ უბრალოდ აჰა ვსო მოვედი ვსო წამო მოგყვები მოვდივარ იოსებ მომისმინე მისმინე ხა გაჩერდი ანუ შენ სამე დაიმალე ბუთქებში რომ ვერ გიპოვარ და ორი კაცი შენ და ერთი კაცი რომ დარჩავით მოკალი რა მე ვეცდები რომ მოგაგებინო მოგწუთავ მე მე ვერ ვერ ყვევი შოუდაუნში ამიტომ ვეცდები მოვიგონო შენ ტაქტიკას და ვემორჩილო მოკლედ მოდი ახლა წავიდეთ სადმე აა ხო კარგად გამოიყურები მოკლედ აა ეხა უნდა ვიპოვო ადგილი ეს რა არის ყუთები ვა, რამდენი რაღაცა არის. მოდი ავიღოთ და დავიმალოთ ახლა სადმე. ნავი, აჰა, აი, იმედია ვერ დამინახავენ. დავი, სად შეიძლება აქ დამალვა? აკ ბული არის. უნდა დავიმალო. აჰა, ვсё, დავიმალე. და უნდა სად ვიყო ყველაფრისთვის. აი ასე. დავიმალები. იმედია ვერ დამინახავს. ისე მეგობრებო, მწვანე სკინი მაქვს, ამიტომ შეიძლება ვერ დამინახო, მაგრამ გონს თუ მოვიხსნი. აი ეს чуდი იქნება. ან ბრონი რომ მომიხსა, აქამდე ვერავინ ვერ იმას მიზავდა. მიხდებოდა ვინ ვარ და როგორ ბალახებს ბალახის ნაირი ვიქნებოდი. მაგრამ რადგან ბრონი მაქვს, მაინც კარგად უნდა დავიმალო, იმიტომ რომ ათეთრებს ჩემს სკინს და ან მარტივა დამინახავენ ალბათ. თხილად. თხილად. თხილად. ნეტა რამდენი ადამიანი? თხილად უნდა ვიყო. ორი კუთის გახსნა ვერ შეძლებს. არა და ისეც არ ვიცი რა ფეთებია ეს. აა. პლავე. თხილად უნდა. სიძლიერის, სიძლიერის ისა. ამას მე გამოვიყენებ ელექსირი. აა. შიშ. კაი. ალბათ უნდა გამოვიდე. აა ეხლა მოკლავი ერთს და ჩემი ჯერი დადგება. კაი, მოდი დავიწყო ხალა მოკლა. კოლტ, მოდი აქ. მოდი აქ. უნდა ვცადო მისი მოკლა. მიდი, მიდი, მიდი, მიდი, მიდი, მიდი, მიდი, მიდი, უნდა მოკლა, როგორი. არა, არა, არა, არა, უნდა გავიქცე. ძალიან სუსტი ხმალი მაქვს. რა უნდა გავაკეთო?

არა არა რეგენერაცია მჭირდება სო მოვკალი მოვკალი მოვკალი არა დამწყები გორ როგორ მოვიგენეტა მოვდივარ მოკყვებით არა ჯერ კიდე დამწყები ვარ მოდი ამას ისე გადავაგდე ვისიც იყო აიღოს იმან რავი დაძაბული იყო უნდა ავიღო ახლა ეს ყველაფერი ახალი ხმალი და ახალი ფეხსაცმელები და ოქროს თანაც ოჩახ მადლობა რომ აქებ შენი ხმალი სადაც აქეგდო მგონი ესაა შენი ხმალი არ მახსოვს მაინც აიღე და მოკლედ მოდი ახლა სახში წამიყვანეთ რა წამიყვანეთ სახში წამიყვანეთ ხო აა ხმალი მოგცე აა ხო ბული მახსოვს რომ ათხოვე აჰა აიდე შენი იყოს და ლეონ შენ სახში მოვდივარ აჰა აი აქა ხო ჩემი სახლი აჰა აი ესე მოკლედ მეგობრებო პირველ მოკლედ მეგობრებო პირველ სერიაში ეს იყო ძალიან დაძაბული შოუდაუნი იყო და ვერც მივხვდი როგორ მოვიგე როცა ასე უკვე პირველად ვარ და როგორც ხდები ამას თალკე ძალა უნდა მაგრამ მე უბრალო ქვის ხმალით ვიყავი, როცა ზოგი ალმასის ხმალით. და შემდეგ სერიაში გნახავთ.